アリ博士による、アリの授業。1、アリの学名を覚えよう。はじめに、アリとは何か、について解説します。アリとは、動物界、節足動物門、昆虫孔、八目、アリ科に属する昆虫の総称です。平たく言えば、 8に近い昆虫ということになります。次に、今日の授業の本題であります。学名についてです。学名とは、生物の正式な名前になります。学名はラテン語で構成されます。学名は、俗名と、死傷名からなります。例えば、胸赤オアリであれば、 カンポノプスが俗名で、オブスクリテスが主証名になります。では、なぜ学名を覚えるのでしょうか学名を覚えると、いいことがあるからです。それは、世界中のあり好きの人とつながれる、ということです。胸赤終わりでは外国人に通じませんが、カンポノプスといえば、 通じる可能性がありますよね。ただ、学名を覚えるのは、決して簡単なことではありませんし、抵抗がありますよね。そこで、今日一番言いたいことは、俗名だけ覚えておけば大丈夫ということです。では、なぜ俗名を覚えるのでしょうか。カンポノトゥス、オブスクリテス、 という種類は、日本人にしか馴染みがありません。しかし、カンポノトゥス族のアリは世界中に生息します。つまり、ジャパニーズ、レディッシュ、カンポノトゥス、アント、といえば、全くその通りでなくとも、イメージすることはできますよね。俗名を知っておけば、外国のアリ好きの人と、 コミュニケーションをとることができるのです。では視聴者の皆さんに、ぜひ覚えてほしい、代表的な俗名を紹介します。まず、カンポノプスです。和名は、オオアリ族です。代表的な種類には、クロオアリがいますね。ちなみに、ラテン語の読み方ですが、 基本的にローマ字読みで大丈夫です。R だけは、る、と発音します。次に、フォルミカです。和名は、山あり族です。代表的な種類には、黒山ありがいますね。三つ目は、メッソールです。和名は黒長アリ族です。代表的な種類には、黒長アリがいますね。余談ですが、 バルバルスクロナガーリの学名は、メキソールバルバルスです。今日の授業は以上です。いかがだったでしょうか俗名を覚えて、海外のアリ好きの人とコミュニケーションを取れるように頑張っていきましょう。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をお願いします。